කූඩලු අය මධ්‍යම විද්‍යාලයේ චැරියට් පාත් තියෙන බරඩිය යන්න ගන්න පුළුවන්ම හායි මෝනිින් වෙලාව හතරයි අද අලුත් වැඩකට යන්න ඒඩියු ලියෝ එක මේක තමයි යන බස් එක අමිතු එන මොක්ෂ හයි ඒ බස් එක අස්සට ගිහිල්ලා බලමු හයි මුතු හයි සර් හයි චන්ද්‍ර හෙලෝ බලන්න උදේට කේඩි එක පේන්නේ ඩුවරලි හැකියි දැම්මෙනවා පටන් <laughs> ගමු නේද කිල්ල ගස්කඩ හරිය ඒක බොන්න නැවත. මුතු මාලේ හැමරාජය බලන්න එපා. මුතු සේවනවද? දෙයට කාලේ තව ටිකකින් කනවා උදේට. ඉන්නේ අපි සෙට් මෙතන මෙතන චානුක මෙතනින් අප බස් එක 7:50යි දැන් අපි ආයි පිටත් වෙන්න යන්නේ. තව පැයක් විතර යද්දී නවතින ගෙදෙට්ට යනවා අපි. ඊට පස්සේ කියන්නම්. හරියට වෙනදේ. Thank you. අපි දැන් ඉන්නේ හරියටම කිව්වොත් පූඩලුවය පූඩලුවය මේ කිලෝමීටර් ගන්න කිලමිට එකසි හතලියක් අවරත්මලානිද කෙඩියලියෝ එකෙන් පූඩුල්ලුවෝය පරක්කව මධ්‍යමහ විද්‍යා ප්‍රජෙක්් එක්කට තිරන්න අනුජයයි කරන මොකක්ද කිය අපි මේ එනකොට ඇවිල්ල ඉන්නේ අපේ කෙඩියලියෝ සමාජයසින් සංවිධානය කරන නැනාරුණ සමාජ ව්‍යාපෘතියේ පූඩලුවය මධ්‍යම විද්‍යාලයේ දෙවැනි අදීරය වැඩකටයුතු කරගෙන යන්න ශිෂ්‍යයින් අසූ දෙනෙක් විතර අපි එකතු කරගෙන අපි සංවිධානය කරනවා විවිධ අංගවලින් සැතුමලත් වැඩමුළුවක් ඊට අමතරව අපි නවීකරණය කරපු පන්තිකාමරයක් ඒ වගේම පුස්තකාලයක් අපි ශිෂ්‍යයන් අතර බාර දෙන්න තමයි මේ ව්‍යාපෘතිය දෙවැනි අධියරේදී අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න. ඔන්න ඕක තමයි හරියටම අද වෙන්නේ. ඒකලා අපි අවශ්‍ය වෙලා ගිහිල්ලා තව පොඩ්ඩක් ඇවිදලා බාබකිව්වක් එහෙම දාලා එහෙම තමයි දවස ගෙහෙන්නේ එහෙනම් අපි යන් ස්කෝල්ට ෂොප් එක පටන් ගන්න යන්න අපේ මේ ළමයි ටික සාවාචාර මණ්ඩල අනත්ය කාර්ය මණ්ඩල විමෞපියෝ ආදිස්‍යෝ මේ සියලු දෙනාම ගේම ගෞරවය මේ දුවාදානවලට දෙනවා විශේෂ ඇතුළු දුන්න කාර්යයක් ඇති මම හිතන්නේ ඒ තමයි ගෞරවය දෙන්නේ ඕනේ. ඒකෙන්ද දුෂ්කර කාලයක් ගන්න මේ දවස්වල තියෙන ප්‍රශ්න මේ ගැටුකාරී මැද මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඔබට යමක් දෙන්න උත්සාහ කරනවා ඒක ගන්න ඒකම ඔබට ලබා දෙන අපේ භෞතික සම්පත්තනි උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න. අපිට දැනෙන අපි දන්න ඒ යම් කිසි දෙයක් පොඩ්ඩක් දීලා. මේ දිලඳුම ඇඳගෙන අපි මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා. නැඩෙන්නේ ඉදිරියට යන්න ඔයාලට ශක්තිය දෙන්න. අන්න ඒ ශක්තියට තව පොඩි දෙයක් එකතු කරගන්න. අදම එදට අපි අපේ ඕමනාගේ වැඩ කරන්න ගැන ගොඩක් කලාවට අටවසර නමය වස ඒත් නෑ අපිටම හැම දෙහම තේරන්නේ අපිට තේරි චින්තගේ අපිට තේරුණා මේ පහන්සරටක මන්න හැමදාවගෙන අනේ පාඩ All right. What about the protein? ඒ සාර්ථක ඒ සාර්ථකත්වය කවදා හරි අපිට දකින්න ලැබේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එනකත් ඒක නම කියයි. සල්ලි කියුවා වගේ ආත්ම ඔලත් එක්ක අපි ගොඩාක් හොඳ කතා කරා සින්දු කිව්වා. ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න අනිවාර්යෙන් එනවා. කවුරු හරි එනවා. ඔයාලා මේ කරන වැඩේට අනාගතයේ තව දුෂ්කර පාසල් වල වල අනිවාර්යෙන් මේ වගේ උදව් කරයි. ඒකට තවත් ශක්ති ධෛර්යය ලැබෙන්න කියලා අපි ඔක්කොම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. thank you මේ කරන සත්කාරයට. හලෝ හලෝ දැන් කාලා බීලා ඉවරයි අවස්්‍යාම දැන් අතර හමාට කිට්ටුයි දැන් අපි යනවා නාන්න එතන පල්ලෙහා එලක්ද ගඟක්ද තියෙනවා කිව්වා පිනාන්න යන්නේ ඩී වැහි බර කාලගුණයක් තියෙනවා තෙමි තෙමි හරි කමන්න පොඩ්ඩක් නාන්න මන්න නම් බෑ දැන් අපි දිය පාර නෙමේ ඇල නෙමේ ගඟද මන්ද පේන මානෙටම ඇවිත් තියෙන්නේ ඉතින් මෙතන පල්ලේ උතෙන්ද ගිහිල්ලා අපි නාමු එහෙනම් අපේ කට්ටිය තාම බහිනා එන්නේ අපේ හතර අනෙක් ටික පල්ලෙහාට බහින ගමන් ඉන්නේ පියන් මෙතෙන්ද සීතලයි සීතලයි සීතල දමෙනු නෑ සීතල ගොඩක් අපිට දැනෙන්නවත් නෑ අයිනෝ මචං අයිනෝ පැයක් විතර හිටිය නේවන් අපි හොඳ සීතලයි සීතල සීතල පොඩ්ඩක්වත් නෑනේ පොඩ්ඩක්වත් හිතේ සීතලයි ආ කවත් නෑ අපි එහෙනම් උඩට යනවා බයි අපි දැන් නාල ඉවරයි දැන් අපි යන්න යන්න අනික් කට්ටිය නම් ගියා දැන් ගිහිල්ලා බාබකිව්වක් දාලා ඇයට කාලා රෙස්ට් කරනවා. හෙට කොහේ හරි රවුමක් දාන්න ඉන්නේ. හෙට උදේට කියන්න වැඩි විස්තර ටික. අපි එහෙනම් යන්න පටන් ගමු. දැන් ගිනි මැලේ ගහලා ඉවරයි. දැන් බාබු කිව්වා දාන්න මෙතන. බාබු කිව්වා දාන්න උතන ලෑස්ති. අර මැත්තේ මෙතන ඉන්න. අටේටම කට්ටිය දැන් රෙඩි වෙලා ඉන්නේ. එහෙනම් බාබු කිව්වා දාම් සින්දුවක් කියලා. ගඳ ගහලා තියෙන්නේ මේ ගිනි මැලේ. එතනම තියෙන බාබකිව් එක. අපි එහෙනම් ජීවිතේ විඳිනවා. Gracias. හායි uh, අද දැන් දෙකයි වෙලාව අපි ආවා චැරියට් පාත් view point එකක් එම අපි ගිහින් බලමු පට්ට සීතලක් තියෙනවා ඊයේ රෑ අපි ගිනිමැල ගහලා දරත් තිත් වෙලා තිබ්බේ කොහොම හරි අන්තිමට පත්තු කරගෙන රෑ වෙනකන් ගිනිමැලේ වටේ පොඩි ආතල්ලයක් දැම්මා කිලෝමීටර් 4ක් 5ක් විතර යන්න තියෙනවා කියනවා චැරියට් පාත්තක ගිහිල්ලා වල්ට පේන ඇති මෙන්න මිතින් ඔන්න ඔයහරිය තියෙන ගලය කෑම්පිං කරන්න පුළුවන් ඒ වනාට අද බෑ මොකොද පියද්දි පරක් වුණා එහින්දා දැ යන අපියාප දෙතුන් දෙන්න උඩට ගියා යපොඩ්ඩක් බලන්න මේ නෝනම් මේ කෑම්පින් කරන්න වගේ බලාගෙනින්ට නර පැත්තේ පට්ටම සීතලයිලු දැනු සීතලයි දැන් අපි පහල්ල ගිහිල්ලා තව ෆොටෝ නම්මාන් ටිකක් එහෙම ඇරගෙන අපි යනවා හෙනවා යනවා දැන් ගැරඩි එල්ලට වෙලාව දැන් තරයි එක්කොල් අහයි කැනඩියල්ලත් බලලිවර අපි යැවිල්ලා ප්‍රොජෙක්් කරලා නාලා බාබකිවකු දාලා ලස්සන දවස් දෙයක් ගෙව්වා. දැන් එහෙනම් හැම ගමනක් නිවරනවා වගේ මේකෙත් අන්තිම හරියට ඇවිත් තියෙන්නේ. මං ලොග් එක නවත්තන්න මෙතනින්. කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න මම හිතන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ලයික් එකක් දාන්න, ෂෙයා පාරක් දෙන්න. එහෙනම් මං වීඩියෝ එක නවත්තන්න මෙතනින්. බයි. ජය වේවා. රෙස්පෙක්ට්. අනිත් පැත්ත කොහොමද හරවන්නේ? ඒක අමුතුම සතුටක් ඒක ජීවිතේ එකපාරයි ලබන්න පුළුවන් හැමදේම ලබන්න බෑ. ඒක ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ මතකයක් කරගන්න. සීතලද බොයිස්? සීතලද? මායන මායන පොටේ ඉඳා.